Eh, tako da podpisniki javnega pisma, ki sicer pozdravljamo namero ministra dr. Gašparšiča po opustitvi predloga prednostnega dispečiranja in sprememb energetskega zakona, a bojimo se, da je to le sredstvo za sprejem enakega ali podobnega ukrepa takoj, ko se jeza civilne družbe poleže. V javnem pismu jasno pokažemo, da so predlagani ukrepi spore takoj socialnega, ekonomskega, zdravstvenega, okoljskega in podnebnega področja, ter da so v nasprotju s koalicijskimi zahtevami in zavezami ter tudi z nekimi glavnimi temeljnimi evropskimi vrednotami. No, če zaključimo od vlade, zahtevamo prvič, da naj nedvoumno umakne predlog prednostnega dispečiranja, drugič zahtevamo, da vlada poskrbi, da financiranje tež ne prizadane prebivalcev in prebivalk oziroma delavcev in delavk v energetiki in tretjič, da vlada začne resneje izvajati ukrepe k pravični, solidarni in podnebno vzdržni družbi. To je javno pismo, imate tu uh, naših šest pogledov, zakaj se pač široka platforma civilnih iniciativ s tem ne strinja. Kot boste videli, pa je pač široka paleta podpisnikov, več kot deset različnih sindikatov, potem okoljevarstvene, naravovarstvene organizacije, kulturni sektor in tako naprej. Tako da upam, da nas boste pač upoštevali in vas bomo nadzorovali. Jaz lahko povem, da to, kar ste rekli na koncu, ko se bojite, da je to samo eh, začasni ukrep, eh, pa da bi se hoče to kaj prevarati, da pa ne drži, ker je tukaj bilo rečeno, je to bila bil predviden ukrep državne pomoči, ki ga mora prej odobriti Evropska komisija in minister že včeraj naročil, da pač skomuniciramo na Evropsko komisijo, da omikamo preglasitev, brez tega pa okrepa ne, ne bo. Da ne govorimo, da bi ga mogo v obliki zakonskega poblastila potem parlament določiti in še razni podzakonski akti bili potrebni, da bi se lahko začel izvajati tako vaš strah iz tega izražanja. Ok, samo pač naša druga zahteva, anticiklira, da ne bi ministrstvo upalo z nekimi inovativnimi prijemi izadeti dodatno od jemalcev ali pa delavcev? Mislim, ta ukrep je bil ukrep energetske politike. Ne, za energetsko politiko je pristojna vlada, zato je probala to v pristojnem zakonu, energetskem zakonu reševati kot enega od ukrepov, s katerim se zagotavlja zanesljivo skrbo v primeru, da razmere na trgu pač povzročijo, da se mora elektrarno ustaviti mi lahko rečemo v redu, elektrika se da uvozi, bomo uvozni pisni. Eh, zdaj, ti drugi ukrepi, ki ste pomenili alternativni, pa so izven, rekel, izven energetskega zakona, zato se bo mogo, če bo treba urejati tam, kjer se upravlja z državnim premoženjem, eh, zato pa bomo sledovali pri temu, eh, ne bojo pa to več